مننه وعلیکم سلام زه هم تاسو ته او دا سټوډیو کې ناستو ټولو ملمنو ته د لایو لیدونکو ته سلامونه یم او له دغه حاجي صاحب محترم نه بخښنه غواړم حاجي صاحب زموږ نټ وس دغه شنه د لکه د تبوک نټ وس خو موږ په افغانستان کې یو او بالکل ما غږ شته یارانو بله هو په کیاواز صاحب आवाज نشته شه مهرباني کلیش کی ما ته د شی ویای چې دا پټی باندې مس شی لیکلی دی غلامان دی ولسمشر او پلان او ډینګ دام څه شی بله هو گاونډي هیوادونه لکه پاکستان ایران روسیا همدغه سینو مملکتونه چې دي دغه د هغو غلامان د ولسمشر محمد اشرف غني مخالفت کوي اها زموږ د نن موضوع همدغه ده ګورې یارانو کچیرته کچیرته افغانان یو لاس شي کورې ودان کې د افغانانو ځینو افغانانو دلته خپل افغانیت ثابت که د جمهوریت په ملاتړ باندې لاریون وک او خلکو ته وروښول چې موږ وس هغه رقم خلک نه یو نه وس هغه افغانستان ده نه دلته راکټیان چلیږي نه دلته حقانیان چلیږي نه دلته هیبتیان چلیږي دلته چې کوم سړی افغانانو ته د منلو وړي دا وطن دی افغانانو دا دا نه دی ایران دا نه دی پاکستان دا د افغانانو وطن دا چې کوم سړی د افغانانو خوشي کوم سړی افغانان غواړي هغه به په دې افغانستان باندې راج کوي نه وس څوک د راکټ په زور باندې دغه په دغه وطن کې ناس چې په خلاصه کیمره دا خبرې کو د چا د پلار په وس نه ده پره د چا د پلار په وس نه ده پره چې دوی وس هغه پلتې وولي او یغو ټولو افغانانو ته زیام سی ګوري لکه سخیلم سی په دې میډیا باندې دشمن ته د پا د پاکستان دی آی اس آی بے درشی عسکرو ته د هیرا منډي دلالانو ته لکه سخیلم د هیرا منډي د ادارې طالبانو ته چې په میډیا باندې ماته ورکړه نن په دې وطن کې هر مبارز چی څوک له طالب ډاریږی د هغه ایمان ضعیف ده دا وطن د طالب د پلار ولا که دا طالب دا طالب له اسمانه ولا که راکته سوی دا طالب دسی ولا که چی دای مرمی نه خوری او ما مرمی خوری داسې څوک تا په دغه باندې وزني، څوک دې په دغه ډاروي چې ته دې خپل فوج ملاتړ کوې، دې خپل وطن دفاع کوې، دې خپل ولسمشر دفاع کوې، ته شهید یې، ته ولې د شهادت له مرګه ډارېږې، ولې ته مسلمان نه یې، ولې ته افغان نه یې، هېڅوک، طالب سر پیاز کونه پیاز، طالب ده څه شی، څوک ده طالب، له کومه شوی طالب، طالب ته دا واک او اختیار چا ورکړی دی چې ته راسه دلته پاټک کې واچوه چا کوم ګوري چا کومې خبرې دلته د موږ په میډیا باندې پرتې دي هغه ټولې نن په ثبوت ثابت کیږي هیڅوک دلته به خالی ځانونه وشرموي لکه مخکې چې څه خیل ځانونه وشرمول دغسې به دوی ځانونه شرموي او مختوري به یې دغه ولس ته ولسمشر به خپل وخت هم پره کوي او هغه سړي ته به دا چوکۍ سپارل کېږي چې هغه دغه افغانانو ځان ته خوښ کړی. نه ولا که څوک د ایران په خوښه راشي، نه ولا که څوک د امریکې په خوښه راشي، نه ولا که د افغانستان په خوښه څوک راشي، چې څوک چا افغانانو ته رایه ورکړه، هغه به په دې چوکۍ باندې کېني، هغه به د دې خاورې د دغو افغانانو ولسمشر وي. دا ټرت او لغت مخلوق په دا میډیا باندې چې چیغې او نارې وایي دا خوستی او دا کاري او موبین دا د دو دو ټکو خلک نه دي موچیان دلالان موردګاوان راجیګ شوي دي قوم رټلي خلک راجیګ شوي دي لکه سخیل چې په طالب شبکه کې د جهان کنیان جنګیږي په میډیا هم د جهان کنیان پرې ایښي دي دلته خالص پکاوی کوي ورسئ لایفونه یې وګورئ دیو پلار او نیکه نه ده معلوم سی ته څوک یې څه کاره یې ټول له هیرا منډی نه راغاپی زنده باد افغانستان زنده باد ولسمشر غنی بابا زنده باد ملی اردو مرګ د افغانستان په دشمنانو وزنی یې مرداړوی یې په وطن کې دغه دغه خبرې درته کو وس خو ماغه بانه مرکه سو سی ته چیرته وطن تراسه پلانکی جی تراسه ډینګی جی تراسه کور مو ودان ښه شپه ښه لایف ولرئ او یوه نړۍ مننه له هغو مبارزینو نه یوه نړۍ مننه له ټولو افغان ملي مبارزینو نه چې بې تنخواه بې معاشه عسکر دي او د دې وطن د دې نظام د دې ولسمشر او د دې د دې اردو ملاتړ کوي ننګ پې کوي غیرت پې کوي سور سلام د افغانستان ملي مبارزینو ته کور مو ودان ښه شپه ولرئ ډېره مننه پکتیاوال صاحب مننه خوشحاله اوسې چې راغلې او دلته لیدونکو او اورېدونکو هم دغه خواهش کوي چې پکتیاوال صاحب په کډه راشي که پکتیاوال صاحب اواز تاسو واورېدئ ډېر ښه اواز ته ډېر کور ودان ښه شپه ولرئ کور ودان تاسو ته هم چنان ښه شپه الله مو اباد لره خدای مو راته وساته مننه مننه پښتوال صاحب خدای دې ژوندی لره اما د دې چې کومې خبرې وي د میډیا ته راغلې نه نه دا ماشاءالله له افغانستانه راغی د دې په خبرو په تایید باندې زه دا خبره اطمینان او ډاډ ورکوم چې الله تعالی سړی پیدا هر انسان چې دا الله تعالی پیدا کړی دا طالب او بل او بل نه پیدا کړی اما چې څوک اوس نیم چې کوم ټیم دی پرته یا د طالب له لاسه یا د موټر له لاسه یا د بل شي له لاسه څوک د چا روح نه اخیستی چې کله د الله تعالی امر وسه که څوک د چا روح اخلي خو هغه ته دا سزا ده چې ظلم به کوي جرم به کوي د خدای قهر به ورته سوی ژوند ژوند پکتیاوال صاحب هرکلی درته وایي خدای دې وکړي چې هر وخت له موږ سره دلته برخه واخلې نو راځو خپلې موضوع ته علیکوزی صاحب دغه اشرف علي بابا چې اوس د افغانستان دپاره هلې ځلې کوي افغانستان اردو یې جوړه کړه هوایي میدانونه او داسې نور نور شیانو بندونه دې کې د ډېر غټ رول او کار وکړه دغه د ګاونډي هېوادو غلامان دا په افغانانو باندې نه د پیردو دا په افغانانو باندې نه لګېږي دی دا سوچ کوي دی دا فکر کوي دی د سوچ غلام ده فکر غلام ده دی وایي چې ما ته د ډالرې په لاس راشي لکه تیر ولیډران او لکه دغه د قطر غلامان اما ولس د خاورو سره خاورې شي زه اوبه څه کوم چې د ما بادار خوشحاله وي ما ته ډالرې په لاس راشي ما ته چوکۍ په لاس راشي او زه دا روټ څه کوم زه افغانستان څه کوم خورا به سمه بیا به ځم دا خلک راغلو په دې افغانستان کې کېناستو په خپلو چوکۍ نه جوړېدو بیا ووتو بیا طالب ته زمينه برابره سوه طالب اوس دومره لوی غلام وخوت دومره لوی غلام وخوت چې په تاریخ کې په افغانستان کې داسې غلام نه و لکه دا اوس بیا په تېرو په څو وخت کې دغه نن لس میاشتې کېږي چې د کومې طرحې ویلې کومې افغانان غولول دا ټولې پسې راواوښتې اوس یې دی په قطر کې کېني په قطر کې دا چغې وکړي خالي اشرف علي بابا دې لري په کلي په ولس کې بیا څه چغې وکړي دلته شرعي اسلامي نظام نشته صحیح ده زه یو خبره درته کوم افغانان ټول مسلمانان دي شرعي اسلامي نظام غواړي خو یو خبره درته کوم د تا هغه منافق منافق بادار دی هغه منافق ملا دی هغه منافق واستاز دی مولانا فضل الرحمن حقانی ډاله دی دغه قاضي حسین دغه د کوټي دا نور غلامان ایا که چیرې اسلامي نظام نه یو تی په سره وینو ماته دلته راولې نه بیا که هغه جهاد نه کوي په نالت خو پې ووایه په هغو نالتیانو خو نالت ووایه اما که هغه دلته د انګریز نظام ده هغه روایت لري دلته اسلامي نظام ده دا روایت نه لري بیا زه په تا نالت وایم ته ولې د ما وزلو ته بانه ګورې ته د ما د وطن ورانولو ته ولې بانه ګورې دا باندې نورې خبرې ودرې دي ته د کرسۍ دپاره او د بادار دپاره دا خبرې کوې اما په دغو خبرو باندې ولس غولی